个杂志你看下，好吗？安静啦。o k o k 那我现在就给你看了哈，因为我觉得呢，那个方法呢，如果你用清洁剂也是很难抹的，就那种它比较很硬的啊，你看。 怎么就给你们看呢？因为如果你们看过呢，你们就记得啊，嗯，因为因为丁明那个路那个嗯架子要怎么安装呢？等一下帮我翻啊啊！刚才我安装的哈，那你记就清楚了哈，咁啊，弄弄个道？个什么就一上？就一下，哎，举一下。 你看多干净！我现在已经上这太公斤了，你看地上多么干净哦！为什么我跟你说那个不手工的架子？其实我们不手工架子的，如果呃这么烫，不是生锈的，不一样的，不用清洁剂，因为清洁剂很强的。 啊，傷害它的表面嘅，所以最後呢，我們呢，呃，用普通嘅鐵絲刷啦，啊，喺有加呢種工具啦，這樣就 O K 啦我教你怎麼，啊，怎么用哈，要準備这個軟嘅嘢油，硬嘅嘢油。

梳梳梳梳梳梳咗之後咧，咁咪你咁啊繼續梳梳梳梳咗之後咧，咁啊如果遇上呢個問題嘅，嗯呢個咧用軟嘅啊，用軟嘅梳不到，肯定啦嘛，它它比較硬嘅，啊在在裏面啲油咁样梳出來。係啊，嗱呢個乜吊医生，嗯，为什么我这样告诉你？因为呢个做呢个方法咧，其实就嗱，即係出嚟咁样，梳梳梳梳梳咁啊。 就好清洁因为它是不锈钢的不是呃铁的很容易清理的因为不锈钢是不可能伸手的所以是一种油啊啊很多积很多年的油啊咁你自己咁样啊啊咁弄干净嚟就 ok 啦就算呢样三样东西嗱你自己看啦吓准备几样东西嗯准备几样东西还有啊来剪啦 water 嗯，这个怎么样啊？嗯，放整理了，你看一下啦。嗯，完全不用清洁剂的，清这各种清洁剂咧会损害它的表面的。OK，诶，这里我个烘炉刚刚啊拆干净了，就是我上次弄得好安静，就啊拆干净给你看。 呃，因为我已做了啦，你没有看到恩真以为我说聽话啦，所以我下次咧，如果我啊空炉好恩真啲時候，我仲教你怎么神的，很清潔，因这空炉铁嘅，所以我跟你说也是有个方法，只不过我现在不用说保持俾冇聲，因为现在我空炉散得好干净啊，所以现在不用给你看先啦，嗯，下次先啦，OK。